एक राइट कंप्यूटर केस चूज करना काफी बड़ा स्टेप है जब आप एक नया रिक बनाने वाले so, सो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ कॉर्सेज थाउजेंड एक्स कवर करूंगा थिंग्स तो जो मैंने पर्सनली लाइक करी और लाइक नहीं करी और क्या आपको कंसिडर करना चाहिए इसे स्टार्ट करते हैं केस के फ्रंट से हमें मिलता है एक ग्लास पैनल जिसे कंप्लीट किया है नाइस व्हाइट बॉर्डर से और एक ग्रे कलर का कॉर्सिल लोगो सेंटर है बॉटम में हमें सेम ग्रे कलर मिलता है जो सराउंड करता है पूरे ग्लास को एक प्लास्टिक फ्रेम पर और ग्लास हेल्ड है formally with button like fastener इससे हमें सिंपली इसको खींचना है और आप एक्सेस कर सकते हो फ्रंट डस्ट फिल्टर और moulded plastic along with four magnet और यहाँ पे हमें दो टैब्स मिलते हैं डस्ट फिल्टर को प्लेस में रखने के लिए जिससे जो भी अनफिल्टर्ड एयर है वो केस के अंदर एंटर नहीं होती और यहाँ पे आपको three pre installed S P one twenty pro बाद भी एलिगेंस मिलते हैं विद एंटी वोटेक्स पिंस और ये रेडिएटिव यूज के लिए बिल्कुल भी डिजाइन नहीं है या फिर आप अगर प्लान कर रहे हो एक ए लगाने के लिए तो फ्रंट में आप थ्री ट्वेंटी एम के फैंस लगा सकते हो या फिर एक थ्री सिक्सटी एम का रेडिएटर लगा सकते हो और आप इसमें वन फोर्टी एम के fans two eighty M M का रेडिएटर तो पैनल में आपको सिंपल इनपुट कनेक्शन दिखेंगे जिसमें इंक्लूड होता है एक यूएसबी वन पोर्ट एक टाइप सी पोर्ट और एक यूएसबी जीरो पोर्ट और एक dual function headphone port IO connection के पीछे आपको एक रिमूवेबल रस फिल्टर मिलता है जिसको स्टाइल किया है स्ट्रिप एक्साइल मैगनेट से और एक नाइस येलो टैप दिया फिल्टर के नीचे हमें सपोर्ट मिलता है 220 ट्वेंटी mm फैंस और आप इसमें लगा सकते हो 240 फोर्टी mm का रेडिएटर यहाँ पे 240 फोर्टी mm के fans with 280 eighty mm radiator और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रूम दिया है मेमोरी मॉडल्स के लिए ग्लास में साइड पैनल मिलता है जो सेम व्हाइट बॉर्डर से कम्प्लीटेड है हमने फ्रंट पैनल में देखा था यहाँ पे हमें थम स्क्रूज मिलते हैं जिससे पैनल सिक्योर रहता है और यहाँ पे टू मेटल जेब्स है जो इजी रिमूवल के लिए काम आते हैं जिससे ग्लास फिंगरप्रिंट ट्रैक नहीं करता और एक केस फीचर करता है full AT X motherboard support with seven tool extension slot और इसमें हमें मिलते हैं two additional vertical up mounting slot जो सपोर्ट करते हैं फोर्टीन पॉइंट वन इंच या फिर थ्री सिक्सटी एम का एक जीपीयू लेंथ में बैक साइड में हमें सपोर्ट मिलता है वन ट्वेंटी एम के फैन पे केस के इनसाइड में हमें पावर सप्लाई शॉट मिलता है जो पूरी केस की एक लेंथ के बराबर है और इसमें हमें मिलता है four cell cut triangle design और कुछ रूज इसको माउंट करने के लिए और यहाँ पे कोई रैकेट है वर्टिकल जीपीयू माउंटिंग के लिए जिससे आप निकाल भी सकते हो और यहाँ पे जो नीचे एस एस डी के माउंट है इन्हें आप निकाल सकते हो यहाँ पे आप फैंस लगा सकते हो और निकालने के बाद आप यहाँ पे टेबल मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई भी हाइड कर सकते हो या फिर आप की केबल्स और केबल मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छी स्पेस निकाल सकते हो शाउट के पीछे हमें काफी ज्यादा स्पेस मिलती है और यहाँ पे कटआउट्स हैं और काफी इजिली रिमूवल है और सीपीयू ब्राइट पैकेट भी दिया है एक नया सीपीयू इंस्टॉल कर टाइम आपको काफी ज्यादा इजी इंस्टॉलेशन होगी आपको इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है एक सेटअप बिल्ड करने के लिए क्लिक बिल्ड करने के लिए इसमें आप एक सेवन इंच की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो या फिर आप एट पॉइंट सिक्स इंच की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो और जितने भी फैंस हैं आप उनको चेंज कर भी चेंज भी कर सकते हो और उनकी जगह आप रेडिएटर्स भी लगा सकते हो